سلام رئیس سلام کارها حل شد یعنی؟ یعنی ماشین سیتوره هنگام از شهر به ده حرکت کردن رانندهش از عهده رانندگی نبرآمده بجری افتیده است در نتیجه ماشین ترکیده است ستاره همراه رانندهش هلاک شده است راز بله Алло. Чо кади бачо ча? Ҳама боро рафро мардан. Мо бигам дури магазин дурон ҳамаша ҷо баҷо ки мак ба амиди худат мачо ча. О, худат, худат боло ҳам сар шонда бест. Майли, майли, я бало кака. Ина тамам тамам ина мак хона мепромузи. Майли, майли, не мереса, майли. Гъргали? И на омадо. Чи кабисо хомери? Э, Гъргали! Э, чи кабисо хомери хеча бия? Держи дохи! Э, я вахти дига боша, одама хорави не мемуни, саат, ним такам, дахшилет хомери, хеча бро! Держи, тез бей бачам. Чанд шит суат? Ним така да. Ва че ним така? Тез ки дермешо, тез ки, тез ки, биги кофе ки бихир, тез ки. Не хан зе хис я хо. Да хом бу аму кидр умадае, бувар кини читари хой дидам. Очи мавзу надр умадае, бу аму жан мондора охи хид нашид коромон. Бурдак да хона вай, хавай да хо десам, бу тара вакил гуфта гуфтеса, мара гуфтеса. Э, ба ҳамо чӣ халишид мо ҳамо чӣ хилмадем э, э, гургак гургак на ҳамо айодам буро мадад ҳам одамои хира бо дарёдам расонди е дига номи ора наги чизе буд набуд гузашт ва ё фаҳмидан ки ту домоди сохтаи мара ана баҳнгарои гуфта дилу ҷигарма хурду медони ранги саг меҷа кида хуштомони ту ва дилу ҷигарма хурд хайрате ки ҳамҷо ту буда ҳеҷ мон халос шид аваям мегум ҳамо чӣ хешид ман ба ёдам нест ҳамонҷо дуру вардмо рехта гуфту яке тро ҳам касалот қапидам препаратот қапид ғелтидик ман балниса гуфта гирифтем тро ҳеч кадамо балниса гуфта гирифтем ҷомо халоси дига ҳамҷо исе дига надидем шон дига даф румо баруш нараса бирафтан москва рафтан тамом дига москва рафтам оҳо хе хе хе теска кофе ка биги теска ки дер шиде бача э, бе ки ҷо дер ши чи ҳа да дори ози мехре мохи е э, э, не ки э гиргак я чи дер ши да дур омади э тахдора шигр биги дар хонаи масохтагӣ истодагем ҳоле хонаи отам да мешудӣ и вақтида зада зада дар беронад мека ака ти чӣ гуфтанӣ ки хонара ти худ сохти пили кали зоир даи хона нестай э, не ти чокади кали зоир дакали зоир отаи мара қав қави накбу неҷа дама худам ина меҳнат кардам худам ина магазин пагазин кардам ина хонара сохтам ман якам ку ҳамн хонаи ҳам авзонашон маъқул буд ранги хонаи ҳам тонистам сохта якам ҳамн хироҳ халос шидам ку худо хумона дод همه که همه ای کاری دنیا می کار کردن نکار مو کلی زویر خیلی میزنن که رنگ خونوی مکنولی او تمام که بوشن ای همش مایل خیلی خیلی کافه که دیگه او یانگاد نیست که بخیزه تر کافه کنه او خیلی نصیب در نبوده کن نصیب در نبوده نه او خوش نه یا یک گپ میگم همین تا سخت میرسه همین آدم همین شری نر نگیره در خونه می هیچ کبورا نمیپرته وقتی هم خطا زنجبیلی تیزک میگیری هر رود به زوران میخیزن میره وانه جوی دیگه لاخ ها بگو نه لاخ نه آخی من میدونی که شعرم شعر بمونم خیلی لاخ پخ نه صدقه هم خیلی خونه کنشا صدقه هم خیلی نون و نمک سر زلفی تو نشد میگن سر زلفی دیگری اول میرم یک تا شرط خودش سه بوره همین سه بوره از او میگیرم انشالله که زندگی ما دوام همین فعلت باشنه که یک بار بار دختر بیوه میکنید نه نه نه من سه میشه میگیریم تمام شهر ای وقتش دا بابامون تا هفته رو میگرفتم همین یه چیزی هم شرط خودی سه بود میگی خیس میریم میریم وو چی هایی؟ ها؟ چی هایی؟ دیزردن دیزردن تست تست تست میریم ای تمام بزرگ دایی منم بزنم خودش کم هم داری چه میکنی برای کودکان است تشک تشک رفتیم چی با برای کودکان چی بدای کی او خیلی وا واه درشی ده خی خی درشی این دیزادران تایی نرخش میدونی چانس ما چانس سما 100 دلار ای پا تا امورا 100 دلار خریدی خوبا نمیخری وا چا 100 دلار باشه کو ما بگیرم دا کیسام کنم خدای خدیا بو برویا بوی دیزادران تا هیچ چی های خیر گپ کم تو خیر خیر مخری کافی نه مخری خیر دیجی بعد همونجا مخری خیر رفتم درا برا بخرمو نه با همونجا مخری رفتم ما ها گلچخی زود سلام گلچخی خوب کجای تا شیا جوی هفته سم چو کدی تا ҳечи э, чи хона рафта будам гишина мондум зана кафтам чи ҳаста бихрем гуфт ки абети дар куҷо буди ба манам гашт охи мардак бояд берида боша охи гуфтам хай успед накардам хале хели медлина бу давида давида гуфт брай чора грил бигир аку медони кумарам ягон лох нестум мо дили шерӣ дорем вай ҷон оз так хестум майда майда рафтум грила гирифтум майда майда хона рафтам ҳам хеле кади о хай ма як ҷои кор бирам ага не вале хай гап нест ба биё а а чӣ биё ҳечо чӣ хе гиҷо ҳеҷо биё гуфтам не май чӣ нагуфтам на биё гуфтӣ ку хиёлу ма нафаҳмидам не не не братан бура гушота тоза кӯ май чӣ нагуфтам биё нагуфтӣ не хай майла а майли майли май чӣ нагуфтам тура не ки ҳами мырди ҳами яке тӯва яке ҳамо диловари ҳамсоямон аҳ ай занкалонӣ то намондеда ҳама одам шид ҳами шумо одам нашиде талхакафи ҳамё ҳастанд ки ки ҷоеш наги ҳамёра баъди зан гирифтан мо бой додем некем аввал ки ҷое намерафтем дар бармон будан дика мегӯд биё фалон ҷо бирем э миёндардам э маъзам нест якеме бин дар мошинеш занаша сувор кардаи хони қисриш мерабо чӣ шавхӯра е мир бамир шавхӯра буд неки شما پدری مراد میشین اکا؟ بله دکتر انا پدری مراد که شما باشین میدونین که حال تون به حد وزنی نه ما او را نو بردیم در کام خواه کردیم چی خیلی دکتر؟ آخی و یک یه هفته یا ده روز хол мерада барои яна ҳамун муроҷиона воз ма ҷа менависам ҳамира дарав гирифта биёрем вай ак ҳолатиш ки хуб нест ҳар чиз вайда мумкин неста вай тези тырыши тынди жарити парити хали чизо мумкин неста умуман мумкин нест вайда ҳози якм шумо мерем чӣ кор мекунем якм дитта green ана дуюм духтур сироб духтури ова духтури вай шаш сих шашлик ана биста самбусаи уйгури ана вочи як килои дига майли як килои дига салати оливия ана вочи дар гонаша салфеткаи влажни барои дасттозакунӣ ана ба як қопчаи дига орди дастархон дедонда мечаспидагӣ анами ҳамаша мегирена шамол ворӣ рафта мебиёрем охи духтурҷони дар комаки боша як лимча орди чизои шумо гуфтагира одами саат бихӯра касал меша охи ака ҳами кори кон гуфтагира бикунен охи ҳами духтур ки мо шидем ҳамин чизе гуфтан ҳамура кунем хай хуб تمام شما در جواب شما در جواب بیا با کیای نوبتی کیای بدرو با ما در گپ نشون میتن ما دونم رنگی من تو برای دیپلم پل بلاشید کدی اخی اخی خوندی یک جوره беҳад вазъиятеш безиба барои анамиқа бози срочна мехези мери ака ду кам аз қон як кам аз чебёнка мёри гости намоиши маъдиса мерезӣ фаҳмиди ҳамаш барак саломати фарзанди худ омад ваче и духтур ду кам аз қон ду кам аз чебину иро чӣ кор мекарда бошад خیریه درمون درمان نیست ما خیل میکنیم はようマムはようやだペシマビョおぶだおぶだ السلام دكتور وعليكم السلام فاروق طلب دايما هو فاروق طلب دو فتما احتياج يا فرصه муштагӣ бемор чихеле бемор сиб саатай ку невая як ҳафта пеш бачаҳои муҳиқаб оварда балиса дамондам бачаои муҳиқаб ва амнезия шидагӣ сатадагиҷу сахзадагӣ ай ҳамаи чи аёҷ биромадагӣ падар модарш ки хонаш дагиҷо ҳамаи чи аёҷ биромадагӣ سر دختر گفتن که یه هفته دیگه بستد اگر ولده والدینش بیاید میبرد اگر که نیاید یه دیگه بنیسه میبرم. بیچوره دختری خوشو خیلی مالی تو برا عدمی کارت خب. خب شوهرش шавҳаршам намедонам мега кияй медонистаяй ки ҷоаи чияй ягон чи ба ёдиш нест дига барниса барам безеб мешакукор эхай бало ба пасашуд хоб хоб акаҷон майли майли хоб бобиҷон мабуд ки набера ҷаҳонгир ҷаҳонгир саломат гуфтест а ҷаҳонгир бугӣ вақти медонам наверат ҷаҳонгир бугӯ хоб хоб хоб майли салом расонӣ майли خیلی هستی تو ای همه ساست نیچ کرا خوبه خوبی ای همه صدای چو کدی چه خیلی که زیقی چیز درد دوری همی تو نه همه صدای تو چی تا کارو فار کدی بو یا همکار مون یا سر شد سر کدی سر که چه خیلی توی های فهم را فایرود کار گفتا گرگاگ براتان بیا توی دا اشتراک که اکنه رم نمیشه و همه کسا رفته سیم گفتم یا که اگر بکار باشی мезади мерафти ҳақиқати мо чорта рақс мекардем я вақта хиш мекардем меомадем э, невози бои магазин занг задан кору бораи ма рафта наметавонам бо худам проблемаом бисёр а о чӣ проблема дорӣ ку гап зан проблема гыргак ту шинида буди ки вақт отаи ма нақл мекард ки я бобо калон дорӣ мегуфт ку бобокалон бо яй дар россияю дар германияю германия ба германия мегашт ку ҳамун касал шидай касали вазбин шида қариб мемурда намурд неоз яка намурда ю одам бад мурда надорад ҳам боби ты як крисаи бувар ки сариш дар сажди илоҳӣ задагӣ нест не мусулмониш маълумай не ҳичи ҳамун бувар ки як одам ахсос зиндагӣ кӣ намемонад чӯа занг зад бо чӣ мехоста ёхи не вай занг заданаш барои қабдакӣ кам тарак сос шида ба ҳуш омадай сину солаш рафтагӣ қариб ҳаштоду таи каляки навад дай ҳамун гуфтаки ман агар ҳамин дафсосшам тоҷикистон мерам як шогирдир занг зад ва одами бой аёхша шогирдир занг зад ки бобид мегӯяд ки мерам ам тоҷикистон кадом фарзандову навераҳои ма зиндагиш хубай зиндагӣ ширин доранд хати оилааш дар оила оилаи намунавиан ҳама боигарӣ ма дар ҳамун метӯм то мурдан ма дар хуни ҳамун местӯм гуфта кадом навераям ҳамин зиндагӣ ширин дошта боша гуфта майла мақсад ки оилаи солим боша ма дар хуни ҳамун боигари ма метавон дар хонаи ҳамун то мурдан ма местам гуфта э, ман ҳамун фикри ҳанамун даём некем хок дар сари твори навера агане ба ту занат қати ҷидо шидаги ку сар доди ку занта охи вай тра сар додио ту сар доди ку ана гап дар ана мирафтестайда ана вай намедона ки ту ай зана ҷидо шидагӣ о не охи вай намедонам вай медонист агар ма да занг намезад ранги ону умар умар вам навераш ай кохи бачамаки бачамаки ана вай باید زنگ زدم گفتم کی ترا زنگ زدم بابا کلونی بای ما میگن نه فقط زندارا را زنگ زده کی کدامش همی اویلای سالم باشن من میرم بویگری من میتومو مقصد در خونه همو باقی مانده عمر زندگی میکنم این همه فکر در کلمه خای خاک ای تباشه در سری تواری نبیرم نه که هم بابید میدون چی همو ای اول ما در محقول بود یا آدم مسلمانی در راه شروز پنج وقت نمازش در مچید инаму динам да мачид рафтан дам пеш мачид хари гузаштам дидум шам та э девона у боби ма чи сочи дар германия дар россия чи хел то ягон барам сурати боби мара дидаги ам хона мунда чи дидаги мешнузам боби мара сурат ша на да мо хит на нақл кади да пеши назарм ру шума аму ҷа дидумш э не е бара бара вақтанаги бизан бара э медони майли хайо май барои ту бо барои я чиз дига омадам братан ҳ ака ты дӯсти ҷонӣ ҳастӣ як чира тӯра пирсиданӣ майтӣ дӯстона ҳамчун во чи ай вайда ҳамирӯз дар ҷои кор як дыхтарака дидум ганда дыхтараки хушура овардиам қариб сечор рӯз шидаи дар балниса ховай ранги ма дардиш дарди ма не ҳиҷдора не гӯш даги ҷои заддай чиқили шидай ки намедона шушкиай ҳатто намедона номаш чи ай ҳатто намедонай ки ҷоай ҳаваям не ҳушдура не гӯш арубаша покиза гум кадай ан аваяҳушдура не гӯш о ан аваа мегум чӣ хелай ки хай ту медонам ки ту бачи нағзи гиргак матра зан метем гиргак матра зан тухел зан надори тухел зан надори оли бароям ха мегум чӣ хелай ки бирам бугум ира ҷавоб битен ма шавҳар шум занма мебарам ма ира ов дароӣ кардам дар дасти сатили сирха додам ҳамта гум шид бигирам биём зиндаги хидмат дидан гирам обод кунам хонама ӯ аҷо медона охи кияй шуш мера мегӯм маем шуш ту девонаи ма ту мусулмонем ма мусулмонгари ду туғри намегира барои чи сатили сирх охай барои ҳақиқ дуруғам ҳақиқат дамонаан шавада ага не сатили чифақдура сатили э, сырх э, мегум девонаи гиргали дарқа девонаи мавту мусулмонем ихели корода девонаи ту вай мусулмон дамонаан дам не судихта оле ябо рафти ура бин чӣ хел яд охай ман фаҳмидим мусулмон да ки монандам набошам ма ту мусулмонем ку алҳамдулилло бояд ин корро накунем иге па ягон ҷои дигарам гуфтӣ не акӣ акӣ омадам да ту гуфтам меги намечаҳи кор э, не ига па дигар ягон ҷода нагӯям қади кӯча мебурай бо инам ҳансифо мо нам ошномон бифаҳманд бо механдан туда мегӯям гӯргакаби бои хеле кор кардаа ҳама механда та и кора накӯ суроб ё бифаҳмани то мешавад ҳама механда ки айбшидон айбшид и кора накӯ э хай агане майли ман фаҳмидам ака фаҳмидам гапа нагӯ ягон ҷуда ай сарам дур мекунӣ бо там нари бо ягон каса бигӣ не мамам ҳеч кеда намегум тамиш кедаакам дӯствор омадам якам тра гуфтам балниси шумо да хо балниси кадом палатада дим палатада дим палатада хоай хай нобутиш мери ту ё не не не ма кором бисёре ман та қафои короча майла Раҳмони Худо, мо чорта то бутем. Нема я Усмон Абу Кафронам биём. Дим палата гуф? Нахуш дуру на гуш? Ирут, хрут, сатили сырх гуфтестай. Бандар, бро. Чихелли? Гиргали? А, где омадеси? Хали парида парида омадеси? Дазими по нарасидесай? Я хам... Там кормон туй дош. Муминобод рафта будеме э, дигат. Пашида хунашон дырус пеш бод рафтем кайф кем. Оташ я бза овар дарам ами казиола зарезет кад. Задем дигат. Бхбгар ташкири. Чиме фура дохи дигат? هم توی گشتیم و رقص بازی کردیم وقت خشکیم تو در اونجا در توی گشتی و در اینجا جانگیری حسیف زن تو آورد چی؟ کدوم؟ چی خیلی زن شا؟ هستی حسیف زن شگریف آورده اینجا دبلیستو و حافظو قند و قنفی چاشیدن ای قنفی خوردن مردمه ҳами ту ҳӯш надорӣ чӣ гуфтеси оу занша сар дод занаш омад боро путукшамара бор кард гуфт ин наметона хез бирав гуфтем хайр рафти рӯи сафед даё дод нест э, чухӯлӣ наметона оху дарби занаш дар балнесаи шумо о беҳӯш хоб дай ана она гирифт оварда я туи тамошо хофизо камоли ҳинду эй эй ирақсу бозира мебини майли ҳама э ҳама майли бу ҳамин набуданит интересни буд о тура ту ҳанси виши дабараш набуди чӣ хали чӣ хали гуфти оли бе оли бе бидани занаш даки ҷо занаш дар балнесаи шумо беҳаш хобда ту девонаи ману ту мусулмоне ману мусулмонгари ду туғри намегира анаму занша гирифт оварда я туи тамошо кард эй эй беҳуш зан айбанисаи мо вард айбанисаи шумо варда ку хи қафитат битам худо бигирад айбаниси мо вард бо қадни қамфият меги хели кад тухми обҷӯшонам додан тух тух мкад ма тухмо вай сарш ме э гиргали оли гапои ма буд нашидай ҳамгат мабомон ona omaku. Yo kurgan. Marta, kiye? Ni ya ir anne ana tiya da devona konab duru zana konab duru. Yo kurgan. Çok hadi kurgani. Biyo biyo. Yo budur oxi. تو مدرگان چی فهموندن نستی؟ E فهموندن اینجا بیو بیو بیو اینجا Hamasada صدت چی درده اونو بیدار اینجا بیو؟ اینجا بیو бегарга паст гавзан боз ҳамара мефаҳмонӣ шарманда мешемозад охи ты чихали гуфти мара на умадам гуфтум тра ҳами кора бикунем эта мусулмони мо туғри намегира и хеле накӯ у худат рафти гирифти умадай ку охи гарга ту худат ҳар ҷа қатӣ маӣ медони ки ҳами бобои ман ан москва ози миоя ман бояд чӣ кор кунам бояд зан дошта бошум боигаришам ман бигирам о ин аз зан ман барои ҳами хаира гирифтим овардам هیچ گپ نه ما هفت تا هفت ترقه هم دختر بیزارم همین ما گرفتم شا همین بابام که اومد پل ملا شکل ما گرفتم کو بایگریش گرفتم بو تو بگی شا بشوا تو خیال کردی ما تو درگون دیمونه تلفون ها تو میگیری اول با ما دست تو ماشین اول تو میگیری با ما دست تو اکنی زن ما دست تو باید بگیرم دید گرگالی خیلی فکر نکو خیلی فکر رو بزیب نکو ҳамин мусафед ки омад ҳам бобим ки омад ма боигариша гирифтем пилмила ки гирифтем ку ҳамин як дасти мардим як зан аҳисоби ма ма тудам зана мегирим бет мешава бобид омад боигариша ту бигирӣ ту бо калон шавӣ магазиндор шидӣ ай пишти мо соҳиби хонау магазин ҳама чиз шидӣ соҳиби ҳама вай шидӣ планшети ма канӣ ноутбуки ма канӣ пули гурд зондан е ту чӣ гуфтаистӣ охири ту ин қадар бой мешӣ мода чӣ пойда мо ҳамиҷа дили ҷигар дорем зиндагӣ дорем э, ман гапа гуфтум ку охӣ ман маҷбур шудум ира гирифтум не э? ҳамин мусафед ки омад бо игари шама гирифтум як зан ба нон тай дагавари лист тамом дида дам назад сила фош накӣ кори шидагӣ шидай фаҳмидӣ далавзут мест ман далавзу мест айдаст не зан айдаст не не не даст куҷо ай вагон мегирметумта мешавад вагон соли навагонш солои навво мешавад гамур ҳози мерем сирафошакада агар ҳози ки ма гӯм ки ман вахира фаҳмонам ки ма шӯитӯюм ҳози бигӯем ки ияй шӯитӯ ҳамара мефаҳма ҳама корора алдараждоғ мекунем ҷазирбод мекунем барои хози мери янгаҷон гуфта га мезани фаҳмидӣ мешавам рафт қиматтамом гамур тамом гамур рафт خبر رئیس جیغ رئیس آه تو در فیسبوک خوندی کی چی نوشتن؟ نه نخوندم رئیس چی هست؟ نگاه کن دیدی چی نوشتن؟ تو گفتی که ستاره همراه راننده به جریه افتادن و ماشین سوخت بله اما در جای حادثه فقط یک جسد را یافتند و آن هم باشد راننده میدونم رئیس تو چرا میدانی آخه تو گفتی دو نفر به جریه افتادن اما در آنجا جسد یک کس را یافتن باید این خیلی نباشد رئیس اگر ستاره زنده می بود پس چرا تا حال خودش را معلوم نکرده است خیریت اصلا خیریت که معلوم نکرده است گوش کن امید تو همه کارت را یک طرف گذار از پی کافتن ستاره را مرده یا زنده را پیدا کن زود باش را مالش نیست кард <coughs> хайратам шавҳарм буда ку мара гирифт оварда ту дар ҳақиқат ягон чи ба ёдат нест не чӣ бояд ба ёди мо боша ман ба ёдат нест не чи хенаст а чи охи вай гуфтан будам ки чихе безеб ҳарчи якем шавҳарм будаи рафтаи зан дига нагирифтай мара ёфтай овардай чӣ шавҳарат ҳо шавҳар ба ниса омада гуфта ки зани мара ҷавоб бутаен ба духтуру ҷавоб дода иқа аввал омад дурӯға нақл кард баъд дар охир ҳақиқата гап зад ба ҷавоб дода чӣ хели ҳақиқат гуфта ки як рӯз амира занма об дарроӣ кардам я сатили сирғ дар дастуш додум дигар ҳамахе наомад чӣ ҳақиқати гап сатили сирғ да ов дарафти дигар наомад э, э, ای ای گپ بیشتر نکنید خیلی منیجا جون خیلی جام که دست خونه میریم خو میریم وقتی خوب خیلی منیجا؟ ها نوی من منیجا تو چی نمیدونی؟ منیجا نام دارم من منیجش میگم نه این نامی نه منیجا نه منیجا مرده اگه چورایت چی گفته است ای هیچ ای خیلی خیلی جب بیام جب تو دیوونه یا دختر در شبه همه دروری؟ گرفتی سردو داگی تانو اونشا موندی ما در اول همین دونی من جمع اون نیستا گرفتن اونشا من جمع ده ایران بگیرن که همون که خیلی چخلی چخلی میکنیم خیلی میکنیم نامی ای شبنم قدم شبنم هونویت همسیه بد کوی را بیرنگی اموی و خیافچه بیرنگی شبنم های هونه تا بد کو اخی برو کوی تانگ تانگ میپوشید کو ادی اونا مای یا بیره بدو пираҳам боша инсони хуб бодишкара зиқ намекард сад фоиз айкак надай мадаҳу маҳқул буд раҳмати сад фоиз буд эти девонаи чӣ ё номи и шабнамай ё мерам ози ҳамара гав мезанам пугалӣ интихоб дар дасти хитар э, фаҳму чӣ мефаҳмонӣ мира э, ти хеле диабалокана бафаҳмонш همش صد میشه رفتیم اوه گپ یک تکنی با سیرا فوش نکنی تمام کرگ ندمشه رفتیم <coughs> چکر ای جان ششتی اگه گوش که نومی تم نمانی جای نمانی جای فهمیدی نومی تو شب نمای نومی اصلی تو شب نم برای چی؟ روستی که من همون شب روز سرم گرنگ بود ука дарё дона монда гиргали ту бугу охи ту вай кадан а сини соли ту майда буд барои закс каданда номи тура гирифтем ана шабнам нависта калон кадем дар асл боша номи ту шабнама манижа нависта номи тура калон кадем ки туй тон кунан закс тон кунан ту вақт майда буди охи ан хеле будаи рост меги ан хеле ту вақт майда буди ба мо гирифтем ном тавай кадем манежа кардему мақсад ки соломона туғурӣ кардем кардем ки закс кне набоша дар аз намти шабнамаю дар паспорт шабнамаю мо гирифтем э, дар паспорт манежаю аслан шабнамаю ага нева дар асл чанд сола будам ки закс карда намешед намешед ки камтар интизор шавед э, мешид аку хай худат медони ку меган ку зангиру азгир девонай ҳама вақт ма ранги девона будем ягон чи дарду меса гиргали бо ту медони ту мошинои шаҳ буди ку бараи шаҳ буди бо ту медони бугӯ ва чи хеле шидаму ҷам мара ха даридум намондай вақти чордаҳ сола о чордаҳ сола будӣ бароям қасту девонае мехоҳ ман чордаҳ сола зан бигирам охи гӯш кӣ ти ҳам чордаҳ сола зангир набудӣ не ки шумора عشق مجبور کرد عشق مجبور کرد که شما زکس پکس کنین می زندگی شوین فهمیدی؟ نه به فرقیت مچ چه صحبت؟ فرقیت بین ما و تو؟ فرقیت بین شما 28 سال تو مایده بودی چی؟ تو دیوانه ای که مخدم سال آه سال 8 سال سال مایده بودی خیلیه برای چی نام مشهب نمائی؟ جانگیر اخی گفتم که همون وقت با گرگلی تو گب زن ما دریادم نزن نیسته تو شبنم این نامی اگان خیش تبورت نیست نام مومت یو نیست شبنم نامی همین در همین قشلاق ما یا دخترک خوش رو بود نام شبنم بود و دختر کم تر بیره ها بود چی؟ паҳала я духтара ки нағз буд бурук мурук мепушид гарени солои пеш солои пеш солои ҷанг да гарен духтари нағз буд ҳамара ами любой казат хирсан мекард да нени мегуфт бисёр духтари чақон яд хушру буд ҳама буд ҳаво ҳама қатиу гаштана орзу мекарда неге гирифтан да гирдани мекард айрӯи хушругиша барои намқа номи тирам ма шабнам мондум чӣ мондагӣ э охи отад ё шабнамотад хади боби отад хади бовадмондагиаодатон шабнамондагиа неге та ҳаму ай вақтиш кун майда бди кало назбинак бди э, э, э гапа бисёр накине хезе хез шабнамҷон хез дастархон ҷамъ кун мерем хо мерем бо пагахумон кор даҳем хе хе гиргалӣ хестем хестем میرم ما اوه خیلی خیر خیر خیر خیر ماله شما بره اینا ما عوضی سر فرما ما دیگه میکنم میون جهانگیر ای زوری کیه؟ دنبدن مگون بیوت آورده بودی؟ аз таросу магиша издор шадуш броварда э не не ич э, ин айке деди чи мекова охо езори хыт айку айхыта намешноси ман хел езор надорум хел надоре езори хыта шавхӯроки хытаи пушмаганера чи хӯрохи а ту либос мепуши хама берамда бестм э? не Tășa, hai mă băși ceva pe rămâi, bro. În rost, Meghet, te zanimai कम कम छंद है फिर फिर पे लहा जारो और जाला इश्तक इश्तक تو کم کم چند ہے په پہ پیلا چاروں اور کجالا هی هاشن کد که جاشن تکن ولا یه گرگانی تا اینجا پیدا شدی چه جا من در لباس نیواز کردم اومدم یه گرگانم خطی خود ما خواه میکنه نه خطی خود خواه نمیروی ای چی خیلی ما هر هستم خطی جانگیر دوستی جانیم لبای چیز ما ده تقسیم میکنیم ама садар сус ижа буро ҳеч ки қадим он хона мерав ижа буро ҷабуро ту чикор кардасти охмо масга карда будем кора пазна будем тухтубу чи шан карда ҷимикара пеши момадасти ба ман дар ҷо хоб кунам ҷои хоби ман ҷа буд ку о ҷои хоби ту буд охоз ижа ҷои хоби домоду арӯс ҳа ба ма чи ба ма чи чӣ ман дар ҷо хоб кунам چه در کجا خواه کنی؟ ای تو خدا دیدی در کجا خواهی؟ در خونی مایی؟ تو گوش که در راه داری فهمدی گرگه؟ یا میدونی این خونه در خواه میری؟ یا کی؟ بدرو تیز همجا خورم بدرو تیز ای تو مکو تو در آب خلف کده این نو دیده چه میودم خیمه ریگم به نوبت قطعه خیلی نمیشه قدری شانکار پانکار خلنه گولم شروع فاما خفا مشوا نابات هتزارون بو پاگا ما هم یا فکر شامه کنو